Yo. Yo. Yo no vine pa' mirar, yo vine pa' coger Solo quiero latir, tan solo quiero crecer Sé que tengo a más de 10 en quien confiar y tener pa' comer Que no me van a joder Me hermanito, que de eso nadie se muere Se están dando de héroes por tener granito, no detesto listo Me cago en todos sus muertos, el mundo se muere por cateto El viernes negro, es más negro, mientras más pata gastas paleto Yo construyo textos, eyaculo haciendo esto De la vida desconecto y hago que viaje el error La sangre azul ha de estar por el suelo Y la de todos sus perros esturrea en el paredón Así de claro soy, me levanto de mal humor Luego con el humo me calmo como el dolor Aun siendo el mismo no lo veis, con out of space No suena lo mismo en MP3 que en Después de tantas modas ni crees en el rap, solo hacéis lo que veis. Otro espejo que pintos haciendo el mono por dentro, Borrachos, vinos en impro, hago costan, vale Esta gente es tan gorda que no te cabe en un frame. Cuando no veas nada claro, mira teja los pies. Si sigues levantado te sobra Los guiris le echan fotos, nuestra firma en las cocheras No a sus banderas, mi ritmo es el 90 Mi patria quien se queda Mira qué estilazo, primo bote y riñonera Vengo a soltarle claro que eso no me representa eh. Vente, vívelo en directo, hermano. Así de cerdo somos. No te quedes con lo que te digan, con las moscas que pilla. Ya mala fe te lo pone clarito. De más produce esta mierda, hermano. De más vi está en la casa. Ya ya ya mala fe, eh.